नमस्कार मित्रांनो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण शिकणार आहोत की एम एस वर्डमध्ये जे पेज आहे त्या पेजमध्ये वॉटरमार्क कसं इन्सर्ट करायचं हे या आजच्या पेज व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण शिकणार आहोत वॉटरमार्क इन्सर्ट करण्यासाठी एम एस वर्डमध्ये अगोदर आपल्याला डिझाईन नावाच्या टॅबमध्ये जायचं आहे डिझाईन नावाच्या टॅबमधून हे वॉटरमार्क नावाचं ऑप्शन आहे इथं क्लिक करायचं आहे कस्टम हे सॅम्पल वॉटरमार्क आहेत हे कस्टम वॉटरमार्क म्हणा वॉटरमार्क दोन प्रकारचे आहेत एक तर पिक्चर आणि दुसरं आहे टेक्स वॉटरमार्क तर सुरुवातीला आपण पिक्चर वॉटरमार्क पाहू पिक्चर वॉटरमार्कवर क्लिक करा सिलेक्ट पिक्चर म्हणा जर तुम्हाला ऑनलाईन घ्यायची असेल तर ऑनलाईन घेऊ शकता इथे क्लिक करा आणि टाईप करा समजा वॉटरमार्क हे कशासाठी वापरलं जातं वॉटरमार्क हे काही ऑथराइज पेज असतात किंवा पेजेस असतात तर ते दुसऱ्या कुणाला त्याची कॉपी करता येऊ नये याच्यासाठी ते वॉटरमार्क वापरले जातात आता समजा आपण घेऊ वॉटरमार्कसाठी याच्यापैकी एखादा वॉटरमार्क घ्यायचा असेल तर क्लिक करा ऑनलाईन घेतल्यानंतर जो वॉटरमार्क टाकायचा आहे त्याच्यावर क्लिक करा आणि इन्सर्ट म्हणा इन्सर्ट केल्यानंतर इथं ॲप्लाय करा बघा तो वॉटरमार्क इथं पेजवर आलेला दिसेल आपल्याला ह्या पद्धतीने वॉटरमार्क आलेला दिसेल आपल्याला पुढचं ऑप्शन आहे आपलं से सिलेक्ट पिक्चर आता वर्क ऑफलाईन तुमच्या कम्प्युटरमधले असलेले पिक्चर वॉटरमार्क म्हणून टाकायचे असेल तर समजा काही सॅम्पल पिक्चर आहेत माझ्याकडं ते टाकतो वॉटरमार्क म्हणून टाकायचं असेल तर सिलेक्ट करा इन्सर्ट म्हणा अप्लाय करा बघा वॉटरमार्क म्हणून ते पिक्चर आलेलं दिसेल आता इथं ऑप्शन वॉश आऊट जे आहे त्याच्यावर टिक केलं तर वॉटरमार्क अप्लाय करा थोडासा जास्त म्हणजे जती ती ते पूर्वीपेक्षा स्पष्ट दिस दिसताना तुम्हाला दिसतंय बघा इथं ॲटोच राहू द्या इथं वॉश आऊट राहू द्या कारण वॉटरमार्क हा थोडासा फिकटच असायला हवा नॉर्मल आता पुढचा आहे टेक्स वॉटरमार्क इथं क्लिक करा टेक्स्ट वॉटरमार्कवर क्लिक केल्यानंतर भाषा इंग्रजी इंग्लिश इंडिया त्या वॉटरमार्कमध्ये टेक्स्ट काय टाकायचा आहे तो टाईप करा समजा स्वतःचं डॉक्युमेंट आहे डू नॉट कॉपी किंवा इतर काहीही तुम्ही वॉटरमार्क म्हणून टाकू शकता फॉर एक्झाम्पल फी व्ही आय पी इथून फॉन्ट चेंज करा फॉन्ट तुम्हाला जर वाटेल तसा फॉन्ट टाईप घ्या इथून साईज इथं ॲटोच साईज राहू द्या तुम्हाला वाटली तर तुम्ही कमी जास्त इथून कलर डायग्नल आणि हॉरिझॉन्टल अप्लाय करा बघा आतमध्ये वॉटरमार्क आलेलं दिसेल हॉरिझॉन्टल केल्यानंतर अप्लाय करा तो सरळ होईल डायग्नल ॲप्लाय ओके ह्या पद्धतीने आपण पेजमध्ये वॉटरमार्क टाकू शकतो तुम्हाला जर वॉटरमार्क नको असेल तर इथं येऊन नो वॉटरमार्कवर क्लिक करा ॲप्लाय करा अशा पद्धतीने आपण पेजमध्ये वॉटरमार्क टाकू शकतो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू